auch nicht so. Kann, äh, du musst sagen, was es Posaune gibt und du willst Ring auf Feier spielen. Was du das nächste Lied? So, ihr Posaune gibt und ich will jetzt Ring of Fire spielen. Der sieht da die Buchstabe auf, Nadja. Ein bisschen. Das höre ich nicht. <laughs> wow, that's a perfect way. firing range. I work like a child. Oh, you were my bride. I fell into a burning of fire. Went down, down, down, the flames get higher. Burn, burn, ring of fire. Stimmt, Tag. Wo Du hast dich im Takt geirrt. Im Takt geirrt, du Was machst du? Mein Handy nehme ich wieder. <laughs> was machst du dein Handy? Nein, weil ich filme das. <laughs>